<laughs> Belezinha, cara? Tava é, eu. só aparecendo mulher aqui toda hora, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Aí, ó, tá aparecendo os homens também aí. Os homens estão perdendo a vergonha de falar. Tá, um pouquinho aqui, cabelo bagunçado. Não, cabelo você tem, né? Eu que não tenho cabelo. Olha aí. <laughs> Fala aí, aí, mulherada tá com a bola toda, né? Você tá falando aí. Você tá no Brasil, né, cara? Sim, eu moro no Brasil. Vou fazer dois anos que moro aqui. Nossa senhora. Ok, então, recomendação para as pessoas que estão pensando em morar no Brasil. O é que, você gostaria de ter sabido antes de chegar no Brasil? Se você pudesse, caramba, eu gostaria de ter sabido disso antes de chegar no Brasil. Bom, melhorar muito o português. Eu acho que é okay. essencial. Felizmente, eu estudei um pouco pouquinho antes de vir, então para mim não foi tão difícil. Ah, e assim, em questão, bom, é muita burocracia, então se prepare para a burocracia, muita paciência, Verdade. levar Sim. muitos documentos antes, senão vai ter que enviar desde fora e é muito caro. Então, muito tipo, caro, cara. qualquer envio no Brasil é muito caro. Então, tipo, conhecer antes os documentos para ter tudo pronto. Uhum. Para evitar passar perrengue, né? Porque pois às vezes é. você faz, ah, eu resolvo tudo lá, eu vou lá e resolvo, não sei o que e tal, mas é, não, não mas funciona. Tem assim. coisa assim. que você não consegue fazer lá. Então, basicamente você falou duas coisas aí, né? Tipo, se preparar com o idioma antes de chegar no país e outra coisa, saber sobre os processos burocráticos para a questão de documentação, se você pretende é. morar no país, né? Ou seja, já é antes. É, uhum. porque aí depois que você tem um documento, já é muito fácil, na verdade. Tipo, ter o, a carteira de trabalho, isso já é muito fácil. Mas tá. o problema é antes. E agora, você está trabalhando ou está estudando no Brasil? Estou trabalhando, estou trabalhando. Eu quero estudar, só que tem que revalidar diploma, então é outro processo que também uhum. demora. Uhum. Ah, ok. E uma, uma pergunta Juan, aqui o pessoal, Anderson falou, rapaz, o sotaque dele tá muito bom. E Rei Duque comentou, né? Se ele tá morando no Brasil, tem que ter sotaque legal, né? Eu já vi Não. pessoas morando no Brasil que falam horrível, cara. Ou pessoas que chegaram faz três meses, dois meses e falam muito melhor. O que é que você tem a tem pessoa, falar aí? É, tem pessoas que simplesmente elas falam com seu sotaque normal em português. Uhum. Então fica um pouco estranho tipo, elas falam assim, então as pessoas elas não se esforçam muito por mudar o sotaque e falam uhum. assim. Uhum. Eu acho é. um pouquinho ruim, então, quando falo português, meu tom de voz muda até um pouquinho. Ah, é, eu, tento, eh, eu, eu, tento, fazer a mesma coisa com o espanhol. Você fala inglês uhum. também? Falo, falo inglês também. E você muda também o sotaque eu quando você fala? Sotaque. Eu mudo o tom. Ah, tá. é, a, a, tipo, quando, quando eu falo espanhol, eu não é, alargotando as palavras, assim, com brasileiros. Ah. <laughs> então muda um pouquinho. Mas as pessoas percebem que eu não sou brasileiro. Elas percebem facilmente que eu não sou daqui. Ah, ok. Eu acho que Suzy, Suzy Paulette está perguntando, carregado, o que é isso? Eu acho que estão falando sobre o sotaque carregado, que tem pessoas que têm um sotaque muito puxado, muito forte. Uhum. Sotaque é. carregado. Então, é, se você é do Nordeste, eu sou do Nordeste do Brasil, Sendo que faz tempo que eu não moro no Nordeste do Brasil, então já perdi muita coisa que eu, que eu tinha antes do meu sotaque, né? Se eu escutar uns vídeos, às vezes eu escuto uns vídeos, vejo uns vídeos antigos que eu tenho falando em português e eu, nossa, cara, eu falava muito diferente. Ou seja, agora você percebe que eu sou do Nordeste, mas não é tão óbvio, entendeu? E, e não é porque você pensar, ah, eu vou falar neutro, não sei o que, mas não existe sotaque não. neutro. Isso é outra você... coisa que, que é muito boa as pessoas conhecerem, que como na América Latina que fala espanhol, no Brasil tem muitos sotaques. Aí o pessoal de São Paulo fala diferente do pessoal do Rio. Quando eu fui pro Rio, eu fiquei, gente, será que eu aprendi ficou... português errado? Eu pensei... <laughs> o cara fica assim, né? Caramba, me ensinaram errado. Aí depois conheci alguém, acho que era de, de Natal, não lembro. Falava bem diferente também. Ah, mas ah. aí é a mesma coisa, português muda, como todo lado, né? Você é de onde? Eu, sou de onde? É. Sou da Colômbia. Qual, qual cidade? Medellín. Ah, é Medellín. Ah, uhum. ya, E não é échale menos acá na cidade, toda a gente, os parches que arman por acá, todo essa, La rumba. <laughs> Faz tempo que eu não vou. É, faz tempo também que eu estive no Brasil, vou dar uma passadinha por aí esse ano, vou passar para São Paulo também. E, mas bacana, cara, é bom. Eu sempre conheço pessoas que são colombianas e estão morando no Brasil e pessoas brasileiras que estão morando aqui, porque o Brasil e a Colômbia têm muita semelhança, assim, as pessoas se uhum. entendem muito bem e isso é muito bom. Eu já moro aqui na Colômbia há quase cinco anos, né, juntando o tempo que eu moro aqui na Colômbia, que eu morei três anos e meio, fui embora, voltei. Eu vou embora também agora por alguns meses, depois eu voltar de novo. Então é sempre nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, mas eu sempre volto para aqui, para a Colômbia. E uma perguntinha, Juan. Sobre o trabalho no Brasil, você sendo estrangeiro, como foi que você se sentiu para se relacionar com as pessoas? Quando você chegou, as pessoas te, te tratavam bem, mesmo que você tivesse um nível de português mais baixo? Ou, tipo, hum. desconsiderava? Como é que era? Bom, eu acho que uma coisa que o Brasil tem é que as vagas valorizam muito quem fala mais de um idioma. Ok. E, ultimamente, o espanhol tem ganhado alguma relevância aqui. Meu primeiro emprego, por exemplo, foi porque eu falava espanhol. Uhum. Com Como português, eu não tinha muita segurança ainda. Eu meio que... Estava desenvolvendo. É, mas aí eles falaram, não, é, tenta aqui, a gente vai te dar todo o suporte eu fiz, trabalhei seis meses com eles, aí parei porque mudei para outro emprego, que também de pessoas que falassem espanhol e português. Eles falaram, tem muitos brasileiros que eles se apresentaram para a vaga, mas o espanhol deles não era bom. Uhum. E falaram que meu português estava muito bom. <laughs> então. É, eh, é... Espanhol, eu me defendo. Eu sei me defender. É, tá, tem, tem, pessoa, tem uma pessoa uma vez que falou, então, meu espanhol não é o melhor, mas eu entendo. Mas, uhum. infelizmente, a vaca precisava falar muito. Então, isso é uma coisa que, tipo, eu recomendo muito que as pessoas tentem falar, tentem mesmo. E ainda eu, eu cometo, eu, eu, cometo não, eu erro, ainda eu, eu erro algumas vezes quando falo. Sim, cometo erros também, tá certo? Ah, tá. <laughs> Não, cara, eu também em espanhol, esse, todo esse uhum. tempo, você já leva dois anos no Brasil, né? Tá morando aí já há dois anos. Eu uhum. contato com espanhol, já, já sei lá, seis anos que eu estou em contato com o idioma. E, cara, eu ainda cometo erros, cara. Ou seja, você é, é para sempre, entendeu? Isso aí é uma coisa para sempre, mas as pessoas têm que perder essa vergonha, porque você perde muitas oportunidades por Exatamente. ficar retraído. Ah, eu tenho medo de errar. Você tem que estar cômodo numa situação como essa, é uma situação que você pode cometer erros e não vai acontecer nada, cara. Alguém já bateu em você quando você errou? alguma coisa em português? Não. <laughs> Alguém já empurrou porque você errou? Ah, estúpido, como é que você é idiota, como é que você erra isso? Vagabundo. <laughs> não, não. Então, então Jamais. Então porque, então, porque as pessoas geralmente o quê? Como é que é? Ah, mas como assim? O que é que você quer dizer? É, como em inglês seria o quê? E espanhol seria o quê? A galera pergunta todas as formas possível, hum. possíveis para chegar num, numa conclusão. Então isso é, é bem importante. Juan, cara, brigadão mesmo por participar aqui no vídeo. É, já há dois anos no Brasil, acho que você tem muita coisa para contribuir com muitas pessoas que querem morar no Brasil, que começaram a morar no Brasil agora também. Tem pessoas que hum. ainda não começaram a fazer o processo para morar no Brasil, mas tem um plano de ir. E quando, quando as pessoas veem outras que já estão no Brasil, Aí você vê como algo mais possível. Não é somente algo que você, ah, caramba, eu gostaria. Não, não, ele tá lá, eu falei com o cara, ele me falou como é que é, eu vou para lá. E, cara, você pode motivar muitas pessoas para uhum. começar a vida no Brasil, cara. E, como você tá, tá aliás, tá gostando. Aliás, amanhã eu vou ter uma entrevista na TV Cultura. Eles vão fazer uma reportagem ah. sobre a importância, a importância do espanhol no Brasil. Opa! Então, eu fui convidado para <laughs> essa entrevista, vamos ver se dá certo. Bacana, cara. Ó, manda para mim o link, se for possível ver na, na internet, ao vivo, que seja. Manda para mim o link, porque, sinceramente, para mim é um prazer, uma grande honra ver vocês que estão aprendendo português, saindo do, do, do seu país, né? você sair da Colômbia, chegar no Brasil, aprendendo, aprendendo português, e agora você vai estar tá num programa no Brasil falando em português, eu digo, pô, bicho, isso, é, isso é muito da hora, é muito bom, é. muito é. bom mesmo. Então, parabéns por quando isso. Eu souber, quando eu souber, tipo, o link e tudo isso, eu, eu vou postar. Mande pra mim na hora, cara, beleza? Tá. Valeu, Juan. Um abraço, Obrigado, cara. Felipe. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.